እኔ ከአሁን በፊት የአይምሮ ጭንቀት ወይም depression ለረጅም ጊዜ ተሰቃይቻለሁ እና ግን መድኃኒት ሞክሬ ነበር። ከዛ በኋላ ግን የ therapy ማለት የ group therapy ሞክሬ ያለው ከሰዎች ጋር በጣም ይጠቅማል። ማለት የ group therapy ማለት ያው በመካከሉ clinician አለ። ይህም ያንን control የሚያደርግ እያንዳንዳችን የደረሰብንን እንዴት እንዴት ጭንቀቱ ከምን እንደተነሳ ነው አንዳንድ ነገር እናወራለን እና ያ ሰው የሆስፒታሉ እንትን clinician ነው የሚባለው like ሀኪም ዶክተር በሉት የስነ ልቦና ቁጭ ብሎ manage ያደርጋል እና በጣም ይጠቅማል። ከዛ በኋላ ግን ዋናው ብዬ የማስበው ግን የስነ ልቦና መጽሐፍትን በማንበብ ወይም ሳይኮሎጂ መጽሐፍትን በማንበብ እና አንዳንድ መጽሐፍቶቹ ደግሞ በተለይ በመጀመሪያ ደረጃ ያነበብኩት የሚሰራ ነገር አለው የምትሞሉት አንዳንድ ነገር የምትጠየቁት ጥያቄ አለ። እሱን ተጠንቅቆ መስራቱ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደዛ አድርጌ ጭንቀቴን ከስሩ ነቅሎ ጣለው ብል ማጋነን አይሆንብኝም። ያንን ያንን መጽሐፍ ማንበብ ከዛ በኋላ በጣም በቃ እንደዛ አይነት መጽሐፍቶችን ማንበብ በጣም ወድ ጀመር እና ቪዲዮም ባይ አንዳንዴ ዩቱብ ላይ እነሱን ነው የማየው እማራለሁ እና አሁንም እንኳን አንዳንዴ እንዴት ነው ትንሽ የሀዘን ስሜት ሲሰማኝ እንዴት መውጣት እንዳለብኝ በደንብ ነው የማውቀው። እና ያንን ከእናንተ ጋር ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ። የሚገርማችሁ ነገር አንዳንድ ጊዜ እከሌ እኮ ራሱን አጠፋ፣ ምን ነው ሲባል፣ ምን ሆኖ ሲባል፣ የአእምሮ ጭንቀት ነበረበት ሲባል እኔ ሸክም ይሰማኛል። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ባደርግና እንደምንም እንኳን እንደው በአጋጣሚ ጨንቆት እንኳን ሲፈልግ ቢያገኝ ይህ ሰው ይድን ነበረ እያልኩላለሁ። ግን anyway ሁሉም ያለ ጊዜው አይሆንም በጊዜው ይኸው ዛሬ መጥቻለሁ። በምትችሉት መጠን እባካችሁ እንደዚህ አይነቶችን መልእክቶች፣ ቪዲዮዎች በጣም share አድርጉት። በጣም ብዙ ሰው ነው የሚጎዳው፣ በተለይ አሜሪካን ሀገር። እኛ ሀገር ቢሆን social life ኡ ስላለ ሰው ብዙ አሜን ያመልጣል ማለት አይደለም። ሀገራችንም ቢሆን ብዙም ባይሆኑ የተቆጠሩ ሰዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ በአይምሮ ጭንቀት ይሞታሉ። አዎ እና ግን እዚህ ግን እኒህ ነው ወገን የለም፣ ብቸኝነት ነው። እንደገና በዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ የዝቅተኝነቱ ስሜት የሚያጠቃን ምንድን ነው? መጥተን እዚህ መጥተን ስናየው ሁሉም በጣም እጅግ የሰለጠነ በቃ በዓለም ላይ ሰለጠነ የተባለው ሀገር ስለመጣ እኔ ከሶስተኛ ዓለም ሀገር ነው የመጣሁት ይህ ሁሉ ህዝብ በቃ ከኔ በጣም የሰለጠነ ነው ብለን ነው የምናስበው። እኔ እኔ የኔን የራሴን experience የራሴን ተሞክሮ ነው የምነግራችሁ። እንደዛ ነበረ የማስበው። በኋላ ግን ነው የነጮቹን ባህል አንዳንድ ነገር ለማወቅ በቤተ ክርስቲያንም በአንዳንድ ቦታም በስራም more penetrate አድርጌ ገብቼ ባህላቸውን ስለ እያንዳንዳቸው ሰዎች ሳውቅ ከኔ ብዙ ያልተለዩ እንደሆኑ እኔም ከሀገሬ ይዤ የመጣኋቸው በህይወቴ ሙሉ ሳድግና ስማር እየሰበሰብኳቸው ከእናት ከአባቴ ከ social ከህብረተሰቡ የሰበሰብኩት ጥበብና ማስተዋል፣ የምግብ እውቀት፣ የመድኃኒት እውቀት በሙሉ ምን ያህል ዋጋ እንዳለው መረዳት ጀመርኩ። ያኔ እኔም ዋጋ ያለኝ ሰው ነኝ። ምንም እንኳን በሶስት ከሶስተኛ ዓለም ሀገር ብመጣ ከነሱ የሚበልጥ እንጂ ያልተናነሰ ጥበብና የኑሮ ዘይቤ እንዳለኝ እስከምረዳ ጊዜ ድረስ ግን ያ የዝቅተኛና ስሜት ግን በጣም ይጎዳል እና አሁን በዚህ ላይ ማለት የምፈልገው ለሌሎች የሀገሬ ሰዎች ምንድን ነው እዚህ ስትመጡ ሁሉም የሰለጠነ ነው በጣም በዚያ እዚህ ሀገር ያለው ህዝብ ሁሉ በጣም ስልጡን ነው እኔ ከን ከሱ አንሳለው ብላችሁ አታስቡ ምክንያቱም እኛ እንደውም እኛ ይዘን የምንመጣው ምክንያቱም ስታስቡት ለምሳሌ መድኃኒትን በሚመለከት የሚገርም መድኃኒት ያለን ሰዎች ነን። የተፈጥሮ መድኃኒት እነ ዳማከሴ፣ እነ ጤና አዳም፣ እነ ፌጦ አያውቋቸውም። እነሱ አያውቁም። ሄደው እዛው ፋርማሲ ሄደው ያንን ከኔን መቃም ነው የሚያውቁት አብዛኞቹ። እና እኛ በጣም እንደውም በዚህ በዚህ እንቀድማለን። ለምሳሌ በምግብ ደግሞ እንቀድማለን ለማለት እችላለሁ። ለምን እነሱ ጣሳ ቆርቆሮ እየከፈቱ ፓኬጅ የታሸገ የቆየ preservative means እንዲቆይ ያን ምግብ እንዲቆይ አንዳንድ ኬሚካችን የተደረገባቸው ነገሮች ነው የሚበሉት። እኛ ግን አብዛኛውን ያደግነው በጣም ትኩስ ወዲያው ተሰርቶ ወዲያው የምንበላው አሁንም ቢሆን እንጀራም እንኳን ቤታችን እዚህ አሜሪካን ሀገር መተን እየጋገርን የሚሆን ምንም ስንበላ ብዙ ጊዜ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን እንጂ ይሄ የተከፋፈተ እየከፈትን እየከፈትን አንበላ እና በዛ ምክንያት በጣም ጤናችን በጣም የተጠበቀ ነው ልል እችላለሁ። አዎ በዛ ላይ ትንሽ የፍሩትና ቬጅቴብል ባህል እንጨምርበት እንጂ ባህላችን መቼም አመጋገባችን፣ ሁሉ ነገራችን እጅግ እጅግ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። በቃ ክፍት ከፍተህ ከፍተህ ብቻ መብላት አስቡት። በጣም ይህንን የ western ህዝብ በጣም ጎድቶታል የታሸገው ምግብ እና እኛ እንደውም በዚህ በዚህ የቀደምንን ብል አልተሳሳትኩም እና ይሄንን ጭንቀት እንዴት የአይምሮ ጭንቀት ከሚያመጡ ነገሮች ራሳችንን ጠንቅቀን አለማወቅ አለማወቅ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው የሌለን ቢባል እኛ ብቻ አይደለን ማለት በሙሉ በዚህ በጣም ሰነፍ ነው። በጣም አይኪው የሚባል ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የእውቀታችን መጠን ወይም የሚመዘንበት ነው። intelligence quotient ይሉታል እና ይሄኛው ደግሞ emotional intelligence ወይም EQ e ብሎ አንድ ዳንኤል ጎልማን የሚባል ሰውዬ ጥናት አድርጎ በዚህ ነገር ጽፏል። ከ IQ intelligence ይልቅ የ EQ emotional intelligence ያላቸው ሰዎች በሁሉም እጅግ የተሳካላቸው ናቸው ብሎ ይሄን አረጋግጦ መጽሐፍ ጽፎ አውጥቶልናል። ለምንድን ነው EQ ያላቸው ወይም emotional intelligence ያላቸው የበለጠ የተሳካላቸው? በጣም በተፈጥሮ በጣም ጎበዝ የሆነ ሰው በጣም የተሳከለ ሊሆን አይችልም። emotional intelligence አብሮ ይዞ ካልሄደ ነው የሚለው። በጣም በጣም የተማረ ወይም በጣም ደግሞ አይምሮ ብሩህ የሆነ ሰው የመማር በጣም ችሎታ መያዝ ምን ማለት በቃ ነው genius ሰው የምንለው አይነት ብቻውን ያንን ብቻ ይዞ successful መሆን አይችልም። ምናልባት ካለች ገብቶ ግራጮች ሊያደርግ ይችላል፣ ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል። ግን በኑሮ በህይወት በሁሉ ነገር የተሳካልን ሊሆን አይችልም ነው ብሎ ነው የሚያስተምረን እና እዚህ ላይ emotional intelligent እንዲኖረን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አራት ነገሮች። ራስን መቆጣጠር። እንዴት ነው ራሳችንን የምንቆጣጠር? ስሜታችንን በማወቅ ስሜታችንን ለምሳሌ አንድ በቃ ማንፈልገው ነገር ስንናደድ መጀመሪያ እኔ በጣም የሚገርማችሁ አንድ ጊዜ እንደዚህ የአእምሮ ጭንቀት ይዞኝ panic attack የሚባል ነገር አለ። ጭንቅ ጭንቅ መተንፈስ የሚያቅት እና emergency ጠርቼ ሲሄድ ሰው የመጣው የኤመርጀንሲ ነርሱ ቴክ ዲፕ ብረስ ቴክ ዲፕ ሲለኝ እምቢ አልኩኝ። ምክንያቱም በህይወቴ አንድ ነገር በደንብ ካልገባኝ ማድረግ አልፈልግም። ምን ይቀልዳል? እኔ ምን ያህል እንደተጨነቅኩ አያቅም። እንዴት ነው ተንፍሽ የሚለኝ? እንዴት ነው ለእኔ ለዚህ ለዚህ ለትልቁ ችግሬ መኖር እንኳን ያስጠላኝ ጊዜ እልም ያለ የተቆፈረ ገደል ውስጥ የጥቁር ገደል በቃ የገባው ሰው የሚመስለኝን መተንፈስ እንዴት ነው እሱ አሁን ተንፍሽ የሚለኝ? ተናደድኩበት። የሚገርማችሁ ነገር በኋላ ግን ለምንድን ነው የሚተነፈሰው ብዬ ጉግል አረኩ። ልምደው ጠየቅኩ ሌሎችንም ሰዎች አስታውሱ፣ ሰው መተንፈስ ሲያቆም ይሞታል። ያው እና ብዙ ጊዜ ስንናደድ ደግሞ እንዴት ነው የምንለው? <laughs> ነው የምንለው እና ግን እንደዛ ስንል ከደረት ከሳምባችን ብቻ ነው አየር ይገባል ይወጣል፣ ይገባል ይወጣል። ከዛ ነው የምንተነፈሰው እና ለብሬናችን ለአንጎላችን ኦክስጅን አንሰጠውም። እና ለማመድ ልብ በሉ። አፋችሁን ዘግታችሁ በአፍንጫችሁ ነው የምትስቡት። አስቡ። በአፍንጫችሁ ብቻ አየሩን ትስቡትና ትንሽ ሰከንድ ያዝ ታረጉትና ቀስ እያላችሁ እንደ ቁጨት ስታወጡ ስትስቡ ሰውነታችሁ ወደ ላይ ከፍ ይላል። ስትተነፍሱ እንዲዘግዘግ የዛን ያህል ካም እየሆናችሁ እየተረጋጋችሁ ነው የምትመጡት። ይሄንን ይሄን ድስሳው ራሳችንን ስሜታችንን የምንቆጣጠረው ስንናደድ ወላ ጭንቀት ጭንቅ ጭንቅ ሲልን በነገራችን ላይ በጣም እንዲህ የጭንቀት ስሜት ምናምን ሲበዛ ሀገራችን አይ አዲስ አበባ የምትኖሩ ሰዎች አዲስ አበባ ሄጄ በጣም ነው እንትን ያልኩት። ሲጨንቃችሁ ውጭ ብትወጡ የባሰ እንትኑ ሀሮሮ ምኑ ግን ነፈስ ወዳለ ወይ ጥላ ስር ግን ከቤት መውጣት ሲጨንቃችሁ ቤት ውስጥ መቀመጥ አያስፈልግም። መውጣት ሳር ቅጠል ስታዩ ተፈጥሮ ስታዩ ወጣ ስትሉ ምንም ቢሆን ንጹህ አየር ስተነፍሱ ያለ የሌለው ነው የሚለቃችሁ። ወደ ውጭ መውጣት ስሜትን መቆጣጠር በመጀመሪያ ደረጃ ራስን ማወቅ። እንዲህ ብሆን እኮ ራሴን ተጨንቄ በቃ ተናድጄ አባበድ ብጨፍር ምን ብል የምጎዳው የራሴን ጤንነት ነው ብለን ማሰብ የራሴን ጤንነት ብቻ ሳይሆን ደግሞ አካባቢያችንን ያለውን የምንወዳቸውን ሰዎች ሁሉ በንዴት ላይ እያለን በጣም ልንጎዳቸው እንችላለን። እንተንፍስ እንተንፍስ። እንደውም YouTube ላይ ብዙ ዶክተሮች አንድ ሰባ ስምንት ሆነው ቆመው breathe እያሉ ይዘፍናሉ። ተንፍሱ። ዶክተሮቹም ስንሄድ የሚሉን ይሄንን ነው፣ ተንፍሱ። አተነፋፈሳችን ግን በአፍንጫችን ያዝ አድርገን በጣም ነው relax የሚያደርገው፣ በጣም ነው የሚያረጋጋን። ይሄንን አድርጉ። ሁለተኛው self awareness ራሳችንን ማወቅ። ምን አይነት ስንናደድ እንዴት ነው የምንሆነው? በቃ ልክ ነው ንዴት ምናምን ሲመጣብን ወይ ጭንቀት ሲይዛን ስሜት ራሳችንን በቃ መታዘብ እንዴት እንዴት ነው የሚያደርገኝ። አንዳንድ ሰው አለ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይለበልበኛል፣ እኔ ስናደድ እንደዚህ ጋር የሚያቃጥለኝ ነገር አለ። እነኝን ነገር እናጥናቸው፣ እንደ በጣም aware እንሆን፣ በደንብ እንወቃቸው። ከዛ በኋላ በእግር ውጪ walk ማድረግ፣ ከቤት ወጥቶ መሄድ፣ በእግራችን መሄድ መተንፈስ የተለያዩ ነገሮች ወይ ደግሞ በተለይ በተለይ ደግሞ የሚያናግራችሁ ሰው በጣም መፈለግ የሚያናገራችሁ ሰው ፈልጋችሁ ለዛ ሰው በፍጹም ግልጽነት የምታምኑት መሆን አለበት። የምታምኑትን ሰው እያንዳንዳችን አንድ የምናምነው በጣም በጣም የምናምነው ሰው ያስፈልገናል። ወይ ባላችን ሊሆን ይችላል። እኔ ለምሳሌ ባሌን ነው የማምነው። ግን ከዛም በላይ more ሰው ያስፈልገኛል። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ጓደኛም ያስፈልጋል እና አንድ ሰው ብቻ ይህንን ሁሉ ሊሸከም ሊከብድ ይችላል እና ሰው ሰው ይኑራችሁ። አዎ እና self awareness ራሳችንን በጣም ማወቅ፣ ሌላው ደግሞ social awareness ከሰዎች ጋር ሆነን ከብዙ ሰዎች ጋር እንደዚህ በምንንትን በምንል ጊዜ በጣም በጥሞና ማዳመጥ አሁን ያለው ባህል በጣም ይሄንን መንፈስ ጭንቀት እንዲበዛ የሚያደርግ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ያሉት። ማለት ሁሉ ሰው ስልክ ይዞ ነው የሚሆነው። ስልካችሁን ይዛችሁ የሰው ስሜት ማየት አትችሉም። የሰውን ስሜት አንብቡ። አንዱ ከመካከላችሁ በጣም የዘቀጠ ነገር ውስጥ እንኳን ገብታችሁ መድኃኒት ልትሆኑ ስትችሉ እናንተም ስልክ ላይ ስለሆነ ያም ስልክ ላይ ስልክ ላይ ስልክ ላይ ስልክ ደግሞ በጣም ጭንቀት ያመጣል። ትንሽ ነው። እዛ focus ስታደርጉ በቃ የምታዩት ነገር ሁሉ ያ ጥሩ የሚሆን ምንም ብቻ ሲበዛ በጣም ጭንቀት ያመጣል። ደስታ ከስልክ ላይ የለም። እኔ እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ የራሴንም ነው የማወራችሁ። እኔ perfect ሆኜ አይደለም፣ አረገዋለሁ አሁን ለምሳሌ እኔ ርቀን ያለ ነው። አሁን የኢትዮጵያ ወሬ እንዴት እንዴት ተጣብቄ እንዳየሁት ልነግራቸው አልችልም። ግን በኋላ ላይ ይሄ ሁሉ ነው የሚቆስለው ምናምን ተነስቼ ውጭ ወጥቼ walk አረጋለው ተንፍሼ ምን ብዬ እንጂ መተኛት አልችልም። ያንን ሁሉ ነገር ጠጥቼ፣ ያን ሁሉ ዜና፣ ያን ሁሉ እልቂት፣ ያን ሁሉ መቃጠል አስቡት። አዎ ግን ወጥቼ exercise አረጋለው ስፖርት በእግሬ ብዙ ይሄዳለው፣ ነቃነቃለው። እንደገና ተነፍሳለሁ። ተንፍሼ ሰውነቴን ስትረች ማለት ስትረች ማለት ጡንቻችንን እንዲዘረጋጋ እንደዚህ ማድረግ እጃችን፣ እግራችንን፣ ሁለመናችንን መወጣጠር ማለት ነው። እንዴት ነው ስትረች ማድረግ በጣም ያስፈልገናል። እየተነፈስን መተንፈሳ እንርሳ። ሶስተኛው ደግሞ አዎ social awareness ላይ በጣም እንጠንቀቅ። በጣም ከሚያሳዝነው ነገር ለቅሶ ቤት እንኳን ስንሄድ ለቅሶ ቤት እንገባና ቁጭ ብለን ሰው ልናስተዛዝን ሄደን ስልክ ነው የምንይዘው። እንዴት አይነት እኮ ንቀት እኮ ነው። ባህላችንም አይደለም በቃ ልናስተዛዝን ሄደን ማስተዛዘን ነው እንጂ ያለብን ስልክ ላይ እና ለቅሶ ደርሼ የመጣው ልንና አሁን ስልካችንን ስናገላ በዛዛው በጣታችን እንድች እንድች ስናረጋት ሁለት ከዛ በኋላ ለቅሶ ደረሰን የማይሆን ነገር ስልኩን እንጠቀምበት እንጂ ስልኩ አይጠቀምብን። ስልኩ የሚጠቀምብን ተጣብቀን ስንቀር ስልኩ ተጠቀምብን ማለት ነው። በጣም ተጠንቀቁ። ይሄ የስልክ ነገር እውነቴን ነው፣ በጣም ዲፕሬሽን ያመጣል፣ የአይምሮ ጭንቀት ያመጣል፣ ደስታ በጣም ይነጥቃል እና እንጠንቀቅ። ቴሌቪዥን ላይ እንትን ማለት ቴሌቪዥን ላይ ብዙ ሰዓት ማሳለፍ አስቡት። አሜሪካውያን ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? ምን እንደሚለው አብዛኞቻቸው ትልልቅ ሰዎች ምን ይላሉ መሰላችሁ? ቴሌቪዥን ከመምጣቱ በፊት ቤተሰብ በጣም ጥብቅ ነበረ። እርስ በርስ እንተዋወቅ ነበረ። በጣም እናወራ ነበረ። game እንጫወት ነበረ። አሰፋ ያመሌ ቴሌቪዥኑ ሲመጣ እራታችንን ሳህናችንን ይዘን ሁላችንም ቴሌቪዥኑን ማየት ጀመር። ቴሌቪዥን መጥቶ ቤታችንን አፈረሰ። ቴሌቪዥን መጥቶ relationship ኣችንን የቤተሰብ የተጣመረው የጣበቀውን ቤተሰባችንን በታተነ። እየቆየ እየቆየ ደግሞ ከሀብት ጋር ሲመጣ ሁላችንም ቴሌቪዥን በየክፍላችን አድርገን ተበታተንን ብለው ይላሉ። አሁን እንደ አዲስ አንዳንድ ሰዎች ቴሌቪዥን የሚባል ቤታቸው የሌላቸው ሰዎች አሉ። አዎ ቴሌቪዥን የሌላቸውም እርስ በርስ እንዲያወሩ ምክንያቱም ከእርስ በርስ ከማውራት እርስ በርስ ከመነጋገር እጅግ የስነ ልቦና ጤንነት አለ። እርስ በርስ ስንበታተን ግን የስነ ልቦና ጤንነት የለም፣ ደስታ የለም። ደስታ ያለው ሰዎች አይን ላይን እየተያዩ ስሜት ለስሜት እየተለዋወጡ ሲጨዋወቱ ነው። ሌላው ሪሌሽንሽፕ ማኔጅመንት ኢሞሽናል ኢንተለጀንት ስሜታችንን ማወቅ እንዴት አድርገን በ በባልና በሚስት መካከል በልጆችና በወላጆች መካከል ያለውን relationship እንዲጠናከር በጣም ያደርጋል። ስሜት ስሜታችንን ጠንቅቀን የምናውቅ ከሆነ ጥሩ ትዳር ይኖረናል። ባል ሚስቷን ባል ከሚስቱ ጋር በፍጹም በግልጽ ቋንቋ በአግባቡ efficiently በግልጽነት በቋን ተነጋግረው communicate አድርገው ችግራቸውን ሁሉ መፍታት ይችላሉ። emotional intelligent ከሌለ ግን ስሜትን ማወቅ ከሌለ ይሄኛው ዝም ብሎ ያመት እንዳመጣለት ይገነፍላል፣ ያም ይገነፍላል። በመካከል አንድም ነገር solve ሳይሆን ተናዶ እያ በርግዶ ይወጣል፣ አንደኛው በርግዶ ይወጣል። አለቀ ነገር። relationship የለም። የእናትና የአባት የባልና ሚስት relationship እንደሚገባው በሰላምና በፍቅር አንድ ቤተሰብ ውስጥ እንኳን ሆኖ መኖር የማይቻልበት ደረጃ ይደረሳል እና emotional intelligence በጣም በጣም ያስፈልጋል። successful finance በገንዘብ በሀብትም ይሁን በሰላም በፍቅርም ይሁን ሰው ከሰው ሰው ከሰው ጋር በሰላምና በፍቅር ለመኖርም ይሁን በጣም ያስፈልጋል እና emotional intelligent እንዴት ምን ያህል ነው affect የሚያደርገን ብለን እናስብ። ስሜቱን የማያውቅ ሰው ማለት ስሜቱን ያላሳደገ ወይም ደግሞ matured ያልሆነ ወይም በስሜቱ በእውቀትም ያልጎለበተ እንዴት ነው matured ምንድን ነው? በእኛ ሀገር ያልበሰለ ያልበሰለ ሰው እኔ ብቻ ነው አሁን የምናያቸው የአገራችን አሁን አገራችን የምናያቸው ለፖለቲካ የሚሯሯጡ ሰዎች በሙሉ እኔ አንዳንድ ጊዜ ለኛ ለሀገራቸው ብዬ እል ነበር። በኋላ ላይ ሁሉ ነገር ሲሄድ ለካ እኔነት ነው። አዎ ስሜታቸውን አለማወቅ ነው። ማ መሆናቸውን አለማወቅ ነው እንጂ ሁሉም ተነስቶ ያው ሁሉ ሊመራ የሀገር ፍቅር ያላቸው ለማለት ያ በጣም እንትን የሚል ነው። አዎ እና ስሜታችንን እንወቅ እና ስሜቱን ያላወቀን ስሜቱን ማኔጅ ማድረግ ያልቻለ ወይም በትክክል መምራት የማይችል ሰው ጉዳቱ ምንድን ነው? ራስ ምታት፣ ደም ብዛት፣ ስኳርም አብሮ ሊጣመር ይችላል። ምክንያቱም ሰው ሲናደድ ወይም ሰው emotional ሲሆን ወደ ያገኘውን ውስጡ በሌሎች ነገሮች ሊደሰቱ ሲችሉ ምግብ የሚያስደስተው ይመስለውና በተለይ ደግሞ starch የሆኑና ስኳር የሆኑ ነገሮችን አብዝቶ ይበላል። ያ ያ ሁሉ ተደማምሮ ወደ ስኳር በሽታ ወደ ክብደትን ወደ መጨመር ከዛ በኋላ ደግሞ ጭንቀት፣ ንዴት በቃ እና ከዛ ብሎ ብሎ ደግሞ stroke stroke የሚመጣው ደምና ኦክሲጅን ወደ brain በደንብ መሄድ ሳይችሉ ሲቀሩ የደም ቧንቧው ሲጠብ ነው። እንደዛ ነው የኔ የተረዳው። እና አስቡት ብዙ ጊዜ ስሜቱን የማይቆጣጠር ሰው መጨረሻው እንደዛ ነው። ሌላው ደግሞ ስሜታቸውን የማይቆጣጠሩ ሰዎች ራሳቸውን ስሜታቸውን አውቀው ስሜትን ስና ስሜታችንን ስናውቅ ደግሞ ማንነታችን በደንብ ጠንቅቀን የማወቅ ሁሉ ትልቅ ትልቅ አቅም ይሰጠናል። እኔ ማን ነኝ? እኔ ለምሳሌ አሁን እኔ መምህር ነኝ ማስተማር ነው የምወደው ብል ስሜቴን ከተቆጣጠርኩ በኋላ ነው ለማስተማሩም ለምኑም ለሁሉም ነገር እንትን የሚሰጠኝ ማነኝ የሚለውን እንኳን በትህትና ቁጭ ብዬ ስፈል ራሴን ሳውቅ ነው ያንን እንኳን ማወቅ የምችለው። አለበለዛ እኔም መምራት መፈልግ ከሆነ እኔም ተነስቼ እንደ ከሌ ሁሉም ወደ ላይ መውጣት የሚፈልገው ለምንድን ነው? ዝቅተኝነት ስለሚሰማው ነው። በህይወቱ በቃ ምንም አኮምፕሊሽ ያከናወነ መስሎ ስለማይሰማው እዛ ላይ ካልወጣ በስተቀር በቃ ኑሮ የለም። እዛ ላይ ነው መውጣት የሚፈልገው። እዛ ላይ ደግሞ መውጣት የሚችለው እንደ እኔ እኔ በራሴ ዶክተር እንደ ዶክተር አብይ አይነት መሪ he is born to lead ብዬ ነው የማስበው። ለመሪነት የተወለደ ሰው ነው። አዎ ትህትናው፣ ራሱን መሰብሰቡ፣ ስሜቱን በጣም የገዛ ሰው ነው። ያ ስሜቱን የገዛ ሰው ማለት ትልቁ example ዶክተር አብይ ያሳየን ምንድን ነው? ያ ሁሉ ወታደር መቶ ስንት ጥቃት ሊያደርስበት ሲል push-up አሰርቶ የመለሰ ያ perfect example of emotional intelligence ነው። he does have ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ሂዝ አንሸከበል። አዎ የማይነቃነቀው እነዚህ ነው። ሌሎቹ ደግሞ ያ ሁሉ evil ያደረጉት ደግሞ ስሜታቸውን ጠንቅቀው ስላላወቁ ምናልባት ጎበዝ ተማሪዎቹ ይሆናሉ። እነዚህ ሰዎች ካለጅ ገብተው ወጥተዋል። emotional intelligence ግን የላቸው። ለዛሬ እዚህ ላይ ያቆማለሁ። እና አመሰግናለሁ ፍሬ ሁላችንም ይሄንን እናካፈል። ከዚህም የበለጠ ወደፊትም ይሄንኑ ስሜትን በሚመለከት ስሜታችንን ማወቅ በሚመለከት ሌሎችን ቪዲዮዎች ልጆችን ማሳደግ የመሳሰሉትን አደርጋለሁ። አደራችሁን subscribe ብታደርጉ ደግሞ ያወጣሁት ቪዲዮ ሁሉ ሰብስክሪፕሽናችሁ ላይ ይመጣል እና መፈለጉ የለባችሁም። እዛው በቃ subscribe ነካ ስታደርጉት አዲስ የወጣውን በሙሉ ያሳያችሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ። በዚህ ሁሉ ባለው አሁን በምንሰማው እናት አገራችን የምንወዳ ስትቃጠል እያየን ስሜታችንን አጥንተን ልጆቻችንን በሰላም እናሳድግ። ፍቅር ሰጥተን ፍቅር እንቀበል። አመሰግናለሁ።